নমস্কাৰ বন্ধুসকল ক্ৰিপ্ট এডা অসম চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম আজি মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক চটচি বি টি চি এপছ এপছটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বি টি চি কইনবিলাক কিদৰে কালেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ ভৱিষ্যতে আহি থকা দিনবিলাকত সেই চেনেলটোৰ যোগেদি মই আপোনালোকৰ সৈতে লাইভ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ ফিউচাৰ আৰু স্পট ট্ৰেড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই যিবিলাক কইন্স লাইভ বাই চেল কৰিম সেইবিলাক আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব মোৰ যদিহে লাভ হয় আপোনালোকৰো লাভ হ'ব আপোনালোকেও পাৰিব লাভ কৰিব যোৱা তিনিটা বছৰ মই ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডিঙৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছোঁ বাট এই কথাবিলাক এই ভিডিঅ' বা কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত মই আগতে শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ দেই বাট এতিয়া ভাবিছোঁ অসমত নিবনুৱা সংখ্যা যিদৰে বাঢ়ি গৈ আছে সেয়া কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰোধ কৰিবলৈ এই ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডিং প্লেট প্লেটফৰ্মটো কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰিব এই ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডিং ক'ত কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ তাত কেনেকৈ একাউণ্ট বনাব পাৰ বনাব লাগিব সেইবিলাকৰ ওপৰত অতি সোনকালে বেছিক ভিডিঅ'বিলাক মই লৈ আনিম আপোনালোকে অতি সোনকালে সেই ভিডিঅ'বিলাক এই চেনেলটোত পাই যাব চ' বন্ধুসকল চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি ল'ব নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই ল'ব এতিয়া আহিছোঁ মই মেইন টপিকছলৈ যি যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো নহয় আচলতে চেনেলটো তেওঁলোকে তেওঁলোকক কওঁ এই ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এপছটোৰ লিংকছটো দি থোৱা আছে তাত গৈ ক্লিক কৰি আপোনালোকে এনেদৰে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ওলাব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল ইমেইল আইডিটো দি দিব ইমেইল আইডিটো দি ইয়াত টিক টিকচিনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি নেক্সট দবাই দিব নেক্সট দবোৱাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক গুগল প্লে' ষ্ট'ৰ পৰা চটুচি এপছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ দেখাব গৈ পিনে ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকক এপছটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এনেদৰে দেখাব মই দেখাই দিছোঁগৈ এনেকৈ দেখাব ইয়াতে আহি আপোনালোকে এই মি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব মি অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ইয়াতে আপোনালোকক যিটো ইমেইলৰ দ্বাৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে সেইটো লগ ইন কৰিবলৈ দেখাব লগ ইন কৰি পিনে পাছৱৰ্ডবিলাক চেছ পাছৱৰ্ডবিলাক ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকক ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ ওলাব ফেচ ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰি ল'ব তেতিয়া একাউণ্টটো ভেৰিফাইড হৈ পিনে এনেকৈ ওলাব এনেকৈ দেখাই থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে এই তাৰপিছত আপোনালোকে এই মাইনিং এপ মাইনিং অপশ্যনটোলৈ আহিব মাইনিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে এনেকৈ ওলাব আচলতে এনেকৈ ওলাব ইয়াত ক্লিক কৰিলে এনেকৈ ওলাব ইয়াতে আপোনালোকৰ হেচ আৰু বি টি চি ৰিচিভ কৰিবলৈ ওলাব এই মোৰ এতিয়া নোলায় বাৰু আগৰ ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই দিছোঁ অৱশ্যে এনেকৈ ওলাব ইয়াতে ৰিচিভ কৰি ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ কেইটা ব্লকছত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তাত ওলাব আপোনালোকৰ জিৰ' জিৰ' হৈ থাকিব ইয়াত আহি যেতিয়া এক এটা ব্লক বা দুটা ব্লক তেনেকৈ হ'ব এইবিলাক ৰিচিভ কৰিব পাৰিব ইয়াত ৰিচিভ পি টি চি এছত মাৰি দিব ইয়াত গৈ দেখাব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ওৱান ফিফটি ব্লকছ যেতিয়া ক্ৰছ কৰিব নহয় তেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টটো মাইনিঙৰ পৰা ছাছপেণ্ড হৈ যাব চ' ওৱান ফিফটি ব্লকছ হোৱাৰ আগত বি টি চি এছ কইনবিলাক ৰিচিভ কৰি ল'ব আপোনালোকে এতিয়া আহোঁ মেইন টপিকছলৈ মেইন টপিকছ হ'ল বি টি চি কইনবিলাক আপোনালোকে ক'ত ৰিচিভ কৰিব মোৰ ইয়াত আপোনালোকে বি টি চি কইনবিলাক দেখি আছে ইয়াত এইবিলাক ক'ৰ পৰা ৰিচিভ কৰিব আপোনালোকে এইবিলাক ৰিচিভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই মাইনিং ফেক্টৰী এপছটোত যাব লাগিব মাই নেম ফেক্টৰী এপছটোত গৈ এনেকৈ ওলাই থাকিব ইয়াত মোৰ দেখাই আছে আপোনাৰ তিনিটা অপশ্যনত বি টি চি ৰিচিভ কৰিবলৈ ওলাই আছে ইয়াত ক্লিক ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এনেকৈ দেখাব ক্ল'জ কৰি দিব আকৌ ইয়াতো এনেকৈ এনেকৈ ক্ল ৰিচিভ কৰিব পাৰিব চ' বন্ধ অকল ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু পাই নেটৱৰ্কৰ K Y C wallet create আৰু কইনছ মাইগ্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে আৰু ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব